Papa, deze is voor jou. Mama, jij ook natuurlijk. Deze is voor jullie. Broertjes, zusjes, dans lekker mee. Maar, maar ik heb helemaal geen broertjes zusjes. nou hem. Nou, doe. Maar nee, nee, dat kan ik niet. Oké, ik ga dik in mijn krip. Ik ga dik in mijn krip. Ik ga dik voor jou. Jij gaat dik voor mij. En samen zijn wij heel gelukkig en blij. Deze auto heb ik zelf gekocht. Maar weet je, het is niet echt wat ik zocht. Deze is beter, maar hij rijdt voor geen ene meter. Kijk, deze is goed. Hiermee rijd ik zo naar Hollywood. Vroom. Nu heb ik een Rolex, net zoals Ronnie. Flexibel. Ja, dat ben ik wel. Ik heb drie telefoons. één voor werk, één voor school en één voor mijn rap. Dus beter ben je stil en hou je je klep. Je hebt puin op je kruin, ik heb kapsel van één fucking fortuin. Staat met je zo'n in de krant, ik in de quote 500 door heel het land. Ik ga dik en jij gaat dun als een chopstick. Ik ga dik als de buik van Pep. Ik ga dik door de fame en jij krijgt alle blame, dus wat denk je nou? Maak niet zo'n probleem, ik ga dik in mijn krip. Ik ga dik in mijn krip. Ik ga dik voor jou. Jij gaat dik voor mij. Samen zijn wij heel gelukkig en blij. Ik heb een bondkraag van Chanel. Ik stil nu de show. Ja, je kent me toch wel? Ik heb schoenen van goud, niet zilver of brons, want je weet toch. Deze rij was van ons. Thanks allemaal denkt allemaal, ehm, wacht, wacht, hoe moet hij uit? Oh nee. Begeleiders, hoe moet hij uit? Ja, daar. Waar, waar is de uitknop? Is dat hem? Ja? Ja, oké, okay, doei.